Forextreme представляет чудо китайского автопрома. Самые маленькие, самые компактные, автомобильные, двухстрочные, двухдиапазонные рации. Для того, чтобы вы видели их размер, мы рядом помещаем Баофенг UV5R, который каждый из вас но ну, один раз держал в руках. Итак, две одинаковые модели. Застон MP300, Qtera KT 8920. Меню одинаковое, корпус одинаковый, функционал одинаковый. У нас есть подозрение, что они собираются на одном заводе. Мы не нашли разницу в работе радиостанций, несмотря на то, что Qtera дороже. Вторая партия радиостанций. Уже обновленная 8920 называется 8920R и Баджай BG 218. Понятно, что Баджай не имеет никакого отношения к этому заводу. Значит, э, в данной модели в ряд выставили кнопки, убрали большой волкодер, меню осталось тем же, но уже установили вентилятор обдува. Так же само, как в Баджае. Баджай немножко интереснее по меню. Вместо волкодеров имеет э, джойсик, так называемый, которым вы производите управление. Первый раз немного трудно, но со временем привыкаешь. Выбирать вам. Все радиостанции достойны того, чтобы вы их установили в свой автомобиль.